toi sans amour, t'as su me faire grandir maintenant. J'ai le cœur lourd, jamais je n'oublierai notre histoire, notre parcours. Tu es gravé à jamais, mon amour. Ce soir je pleure mon cœur meurt Où est passée cette passion Ce bonheur, on se détruit inconsciemment Souffre en silence, un sentiment inconcevable Mal en ton absence, est-ce la bonne solution J'en suis pas si sûr, on a pris cette décision Il faut que l'on assume, nos chemins s'éloignent Je t'avoue que tout ça me fait peur Sache que pour moi c'est loin des yeux mais près du cœur Excuse-moi, j'ai plus quoi dire ni quoi faire Alors qu'au fond, je sais que je t'aime et je suis peu fier Car par fierté, je garde ça pour moi Peur de tomber, peur Dis-moi où vais-je sans toi, sans nous Je cherche un repère, je m'en fous Des jugements de ce que j'ai l'air et je m'enterre Étouffé par mon chagrin, mon cœur a perdu le rythme Il a besoin du tien Terrifié par l'avenir sans toi, sans amour T'as su me faire c'est moi là. je peux descendre, je suis en bas de chez toi, s'il te plaît. tout de suite. De nouveau réunis, laissons nos cœurs s'unir. De nouveau réunis, je retrouve ma joie de vivre. Je renage dans le bonheur, j'ai retrouvé ma moitié. Toi et seulement toi, je le crierai au monde entier. Cupidon m'interpelle, je déploie mes ailes, réchauffe mon cœur, tu es mon soleil. C'est fou ce que l'on ressent lorsqu'au fond on se ressemble, les yeux qui brillent mieux ensemble et pardonne-moi Je suis pas parfait, je te l'accorde Mais Cupidon a rarement tort Touché par ses flèches, par un amour fusionnel Un amour sans complexe, tu es mon essentiel Inimaginable d'avancer sans toi C'est envisageable que je te passe la bague au doigt Je dois me faire une raison, mon cœur ne voit que toi Ne pose plus de questions, embrasse-moi Je n'ai plus peur